Habrá pasado ya el discurso del doctor Fernández, ya pasó. Sí, pasó. Eh, o sea que ya lo que nos podía hacer competencia en, la mañana de hoy, el lunes, ¿verdad? Pues ya, ya pasó ese programa. En el pasado... esa novela, porque es una novela. En el día de ayer, en la Catedral Santa Ana se llevó a cabo una importante Eucaristía donde nosotros durante toda la semana mantuvimos eh, haciendo la invitación de que asistieran sobre todo los afectados de la situación de la compañía MUNE SRL. Esta fue una Eucaristía que se llevó a cabo eh, por la salud, ¿verdad? Y el bienestar de los afectados de este fraude por parte de la compañía MUNE SRL. Una gran cantidad de personas, eh, sobre todo afectados de esta situación, se dio cita en la catedral, donde fue presidida por Monseñor Fausto Mejía Vallejo, donde el Monseñor en su homilía pues exhortó desde de esta importante actividad a los responsables de este fraude a que atendieran el llamado y la necesidad por la que están atravesando estas personas que eh, depositaron su confianza y sus recursos en esta empresa eh, con el objetivo de, buscar tranquilidad ya al final de sus vidas. Así que yo espero que esta Eucaristía que se hizo en el día de ayer aquí en la Catedral Santana y el llamado que hizo Monseñor, que tiene toda la facultad eh, para hacerlo, pues sea, eh, cale, llegue, eh, sobre todo ante nuestras autoridades, que yo entiendo que ya deben ser parte importante en buscarle una solución rápida a esta situación antes de que comience a impactar de manera más más que lo que ha hecho hasta este momento, porque esta situación apenas comienza. Ya comienzan a sentirse, no solamente en lo personal de, estas de estos afectados, sino también en lo que es el movimiento económico de San Francisco de Macorís. Y no entiendo que no se puede llegar ya al tope, a las cúpidas. Así que ojalá, reitero, que este llamado que hiciera Monseñor pueda calar en, la, en, la, en las autoridades nuestras, y se le pueda buscar una solución que no tiene otra que no sea que esta empresa pues, pueda devolverle los recursos que de manera voluntaria depositaron estas personas ante esta empresa que es MUNE SRL. los gobernantes.